Всем привет! В этом видео я покажу как бесплатно смотреть фильмы, сериалы и другое видео на телевизорах с функцией Smart, как установить виджеты и настроить телевизоры Samsung, Sony LG для такого просмотра. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Современные смарт-телевизоры многофункциональны и по своим возможностям все больше приближаются к полноценным компьютерам. Все благодаря возможности их подключения к сети и интернету, а также возможности широкого выбора доступного программного обеспечения. Но так как это в первую очередь телевизоры, то их возможности все же ограничены. К примеру, стандартный веб-браузер не поддерживает всех технологий, использующихся на современных веб-страницах и многие элементы остаются недоступными. Установив дополнительные приложения и виджеты, вы сможете бесплатно смотреть множество фильмов и сериалов, которые отсортированы по году, популярности и собраны в одном приложении. Вам не нужно будет открывать браузер и искать их. Здесь вы найдете все новинки кино, доступные в интернете. Приложение Fork Player может послужить хорошей альтернативой стандартному веб-браузеру и который имеет больше возможностей. Есть несколько способов установить данное приложение через смену DNS и через установку соответствующего виджета. Сначала давайте разберем первый способ. Для телевизоров Samsung откройте настройки, кнопка Settings на пульте, затем перейдите в общее, сеть, состояние сети и откройте настройки IP. В открывшемся окне в строке «Настройка DNS» измените его значение с «Получать автоматически» на «Ввести вручную», а после в строке «Сервер DNS» укажите следующий адрес и нажмите «Ок». Затем перейдите во все приложения Apps и скачайте приложение «Русская музыка» или же «Россия 1», «Твигл», а затем запустите его. Вместо этого приложения у вас должен запуститься Player. Теперь осталось только его настроить. Как это сделать, я уже рассказывал в одном из предыдущих видео. Ссылка на него будет в описании. Этот способ подойдет для всех серий Samsung Smart TV. Для телевизора Sony нужно нажать кнопку Home на пульте и перейти к установкам. Здесь открыть «Настройка сети», «Просмотр настроек» и «Состояние сети». Запомнить IP маску и шлюз. Затем открыть настройка сетевого соединения и выбрать специалист. Далее выбрать соединение проводное или беспроводное. И на этом этапе нажать вручную. Теперь здесь нужно ввести IP, маску подсети, шлюз и вписать сюда следующий DNS. Использовать прокси-сервер нет, Настройка сети завершена. Телевизор успешно подключен к сети. Окей. Теперь возвращаемся на стартовое меню. Открываем все приложения. И здесь ищем Opera TV. Здесь в поиске нужно найти приложение Valve TV. Запускаем его. Вместо него должен запуститься Форк Плеер, в котором вы найдете множество фильмов, мультфильмов и сериалов а также сможете смотреть IPTV. Для телевизора LG заходим в настройки, настройки подключения к интернету, сеть. Выбираем проводное или беспроводное, в зависимости от вашего подключения. Открываем дополнительные настройки. Внизу изменить. Убираем галочку напротив автоматически и опускаемся к строке сервер DNS. Далее вводим туда один из этих DNS. Затем открываем LG Store находим и запускаем одно из таких приложений. Твигл, Дизер, VTuner, первый автомобильный, боевики-триллеры. Вместо запуска этого приложения у вас тоже должен запуститься форкплеер. Второй способ – это установка виджетов. Помимо форкплеера можно установить и другие, к примеру, Smartbox, HD-резка, Distor и тому подобные – Официальные виджеты вы сможете найти и установить с App Store любого из телевизоров. А вот что касается неофициальных, то для телевизоров Samsung вам еще понадобится компьютер и дополнительные ПО. В первую очередь нужно скачать и установить пакет программ на компьютер. Скачиваем Java и Tizen Studio. Все ссылки будут в описании. Без Java Tizen Studio работать не будет, поэтому сначала устанавливаем Java а уже после Tizen Studio. Обязательно скачивайте соответствующую версию программы разрядности вашей операционной системы. Запускаем скачанный установщик Tizen Studio. Соглашаемся с лицензией. Если нужно, меняем путь установки и жмем Install. После завершения установки Finish. Если вы не сняли здесь отметку, должен запуститься Package Manager. Если же этого не произошло, перейдите в папку с установленной программой по умолчанию она находится на диске C. Переходим в папку C, Tizen Studio, Package Manager и здесь запускаем файл Package Manager .exe. Файл для запуска самой программы находится по пути C Tizen Studio IDE Tizen Studio .exe, где инсталлятор для удаления программы находится в той же папке, что и Package Manager, а не Installer В окне Package Manager оставляем отметку только напротив телевизора Затем нажимаем Install напротив Tizen SDK Tools и ждем завершения установки. По завершении, убедившись в том, что все компоненты установлены, напротив каждого должно появиться Delete. Переходим во вкладку Extension SDK. Здесь жмем Install напротив Extras и соглашаемся со всем. Ждем пока скачаются и установятся остальные пакеты Tizen Studio. Тем временем, если вы еще не зарегистрированы на сайте Samsung, перейдите и зарегистрируйтесь. После регистрации нужно узнать IP-адрес компьютера. Для этого откройте параметры «Сети интернет», «Центр управления сетями» и «Общим доступом». И здесь нажмите «По подключению к локальной сети» или Wi-Fi. Откройте сведения и здесь в строке «Адрес IPv4» будет указан IP-адрес вашего компьютера. Теперь переходим к телевизору, открываем Apps и по очереди жмем на пульте цифры 1, 2, 3, 4, 5. В появившемся окне выбираем On и жмем Enter. Затем ниже вводим IP-адрес компьютера. Телевизор и компьютер должны быть подключены к одной сети, оба через кабель или через Wi-Fi, и нажимаем ОК. После этого вы увидите сообщение о том, что режим разработчика активирован и вам нужно перезагрузить телевизор. Выключите его с пульта и для надежности выдерните вилку секунд на 20-30. Затем включаем его и опять заходим в Apps. Здесь должна появиться надпись Develop Mode. Если вы еще не вошли на телевизоре в свою учетную запись, самое время это сделать. Затем нужно узнать IP-адрес самого телевизора. Для этого открываем настройки, общие, сеть, состояние сети. Здесь выбираем настройки IP и видим адрес телевизора. Возвращаемся к компьютеру. К этому времени установка должна закончиться ставим отметку напротив Launch the Tizen Studio и жмем ОК, Launch. И в открывшемся окне выбираем Launch Remote Device Manager. Здесь либо жмем плюс и вводим имя и IP-адрес телевизора, или нажимаем скан, после чего он должен появиться в этом списке с соответствующим IP-адресом. Соединяем компьютер с телевизором, переведя бегунок в положение ON и закрываем это окно. Теперь нужно создать сертификат. Для этого открываем Tools сертификат менеджер, cancel, далее жмем плюс и выбираем Tizen. Вводим имя сертификата, любое имя. И жмем Next. Здесь ничего не меняем. Здесь вводим произвольные данные, которые постарайтесь запомнить. Здесь без изменений жмем финиш и ОК. OK. Теперь нужно скачать виджеты, которые вы хотите установить себе на телевизор. Поищите их в интернете или перейдите по ссылке в описании. Здесь скачиваем файл с расширением VGT. И переходим в Tizen Studio. Здесь нажимаем «Файл», «Импорт». В открывшемся окне выбираем Tizen, Tizen Project и жмем Next. Затем выбираем «Архив файл», Browse, указываем путь к скачанному виджету и нажимаем «Открыть». После «Next». Здесь выбираем версию. Ставим галочки напротив Name, а затем жмем «Finish». В окне Project Explorer у вас должен появиться файл с названием виджета. Жмем по нему правой кнопкой мыши и выбираем Build Signet Package. А затем еще раз правой кнопкой мыши и посылаем его на телевизор, выбрав Run As Tizen Web Application. После этого на экране телевизора вы увидите установку данного виджета, после которой он сразу же запустится. В приложении SmartBox вы сможете посмотреть все новинки фильмов, мультфильмов и сериалов, доступных в интернете. Теперь оно будет отображаться в приложении. Для удобства его можно добавить на главный экран. Таким же образом можно установить и другие виджеты, к примеру D-Store, KinoKong, HD Киномир, Тушкан и тому подобные. Для телевизоров LG с WebOS установка виджетов похожа. Для этого тоже понадобится компьютер и дополнительный софт. Первым скачиваем и устанавливаем Java, затем SDK, распаковываем скачанный архив SDK и запускаем инсталлер .exe. Соглашаемся с правилами и жмем Install. После окончания установки соглашаемся на перезагрузку. Затем переходим по этому пути и запускаем компонент менеджер. Устанавливаем CLI, IDE, Sublime плагин. Далее скачиваем программу Git и устанавливаем по умолчанию, ничего не меняя. Нажимаем несколько раз кнопку Next и Install. Далее на телевизоре нужно включить режим разработчика первую очередь регистрируемся на сайте LG, нажимаем вверху сайта Sign In, Create Account, выбираем свою страну, соглашаемся с условиями, вводим свою почту и остальные данные. После регистрации нужно зайти на почту и подтвердить аккаунт. Завершив регистрацию, заходим на телевизоре в LG Store и входим в созданный аккаунт. В поиске ищем приложение Develop Mode и устанавливаем его. Запускаем установленное приложение и вводим логин и пароль, которые регистрировали ранее на сайте LG. Переводим DevMod статус в состояние ON. В появившемся сообщении телевизор попросит перезагрузиться. Нажимаем кнопку Restart. После перезапуска снова заходим в приложение Develop Mode, переводим Key Server в состояние ON. Теперь переходим к компьютеру и запускаем WebOS TV IDE. Создаем новый проект New Web OS Project. В открывшемся окне вводим Project Name, без пробелов и только латиницей. Выбираем Project Template, проект WebApp и нажимаем Finish. Скачиваем приложение GetsTV или другие для LG Smart TV. Открываем архив и перетаскиваем все файлы в созданный проект. В правом нижнем углу окна переходим во вкладку Target Configuration и нажимаем иконку New Connection. Телевизор и компьютер должны быть подключены к одной сети, оба через кабель или через Wi-Fi. В появившемся окне в поле Device Type выбираем LG Smart TV. В поле IP-адрес указываем адрес из приложения Develop Mode и нажимаем Finish. Далее нажимаем правой кнопкой мыши на добавленное устройство и выбираем Properties появившемся окне. В этом поле вводим значение из такого же поля приложение Develop Mode. Нажимаем кнопку Apply и OK. Далее снова нажимаем правой кнопкой на добавленное устройство и выбираем Connect. Сюда вводим ключевую фразу и жмем финиш. Отправляем приложение на телевизор, нажав правой кнопкой мыши на название проекта Run As WebOS Application. В появившемся окне в строке Target Выбираем подключенный ранее телевизор и нажимаем Apply Run. Ждем пока приложение установится на телевизор и автоматически запустится. Выходим и видим в списке установленные приложения. Здесь вы всегда найдете последние новинки видео, доступные в интернете. А также сможете смотреть IPTV. А на этом все. Надеюсь вам понравилось данное видео. Ставьте лайки, Подписывайтесь на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр. Пока.